Nu, iet no rokas. Ko? Iet no rokas. Rokas. Šķīst uz visām pusēm. Nu, gandrīz vai. Man kā sasalis. Tas to ātrumu palielina, vai ne? Nu, palielina, jā. Atklājis, vai tevīm ir? Nu, nesāsti dēliņi. Universāls ziemas priekums. <laughs> Mīnus 20 grādi. Ko darīt? Nav ko. Bet forši, vai ne? Nav vairs mitrs tas gaiss. Nemaz zin ekoži. Jums baigā atriet? jums tā čupa, vai ne? Ko darīt? Nekas. Silti jau tāpat ir. <laughs> Augsti jau nav viennozīmīgi. Cepurīt tev vajadzēja, Mārtiņ. Nevajag tā cepuri grūti. Ja? Acīs. A varbūt citu tev vajag. Varbūt citu mazāku. Bet nu mati tev arī ir vispār, jā. Galva nesot. Ir pats cekuliņš. Nu, paskat, kā dēli rotās. Jā, Viss tik uz visām pusēm lido. A, kur ir tā sausām valsts? Var parādīt? Es prasīšos, cik tur palicis. Tas arī ir viss? Oh, yeah. Tas te ir. Tik nu arī relatīvi sausām augstu teikās. Степа скорбляет, что у них. Nu, aiz kūts tā ir pagājuši gada, tas nu, tā ir gadu veci malka. Hmm. dors, kuģi zem sniega velēnas.

un pirtiņa. Ak, tu pirtiņa! Kā mēs tevi gaidām? Ak, to pielu nākamo vasaru. Ak, slienies jau! 啊。 Tabii gitmemiz. Toz oluyor. Ozolīt, dievdēls. Pie tevī mēs atnācu. lai šī skaista mūsu ziema, mūsu tautu. Nihtur dara. Ah, lai šai salā sparīgs nik niknums. mūsu zemi atpakaļ gūst. Lai tauta, varana saimniece savā zemē, lai top.